Bueno, hoy vamos a hacer una receta riquísima de milanesa a la napolitana. Necesitaréis filetes de ternera, en este caso dos porque somos eh, B y A, eh, unos huevos y pan rallado para rebozar, tomate frito, jamón york, queso, en este caso es mozzarella, y para acompañar haremos unas patatitas fritas. Y como siempre, aceite, sal, pimienta negra y le vamos a dar un toquecito de orégano. ¡A por ello! En primer lugar, vamos a espalmar los filetes, que como recordaréis, es darle con un utensilio que sea plano para romper las fibras y que luego el filete esté más tierno, tal como os enseñamos en la receta del cachopo. Pasamos a empanar nuestros filetes, hemos cascado dos huevos, le vamos a echar un poquito de sal y los batiremos. Salpimentamos los filetes por ambos lados y bueno, hay gente a la que le gusta pasar dos veces el filete, primero por pan, luego por huevo y finalmente por pan, o sea, con un doble empanado, pero a nosotros nos gusta que el empanado sea un poquito más ligero, así que simplemente lo pasaremos por huevo y por pan. Llega el momento de freír nuestros filetes, calentamos aceite en una sartén a fuego alto y ahora pasaremos cada filete por cada lado durante 1 o 2 minutos. Cuando esté bien dorado el empanado, lo sacamos a una fuente y reservamos. Y ahora vamos a montar nuestra napolitana. Cogeremos el tomate y lo echaremos de forma generosa encima de cada filete. A nosotros nos encanta el tomate, así que echaremos bastante. El siguiente paso será poner el jamón york, pondremos dos lonchitas y encima del jamón york echaremos la mozzarella. Por último, un toque de orégano y al horno. Hemos sacado del horno cuando el queso está así doradito, tiene una pinta exquisita. Y ahora pasamos a emplatar, ponemos una milanesa en cada plato y unas patatitas. Y como curiosidad queríamos contaros que el significado de la milanesa napolitana, o sea, el apellido napolitana, no viene de Nápoles, sino que viene de la cafetería Napoli, en Buenos Aires. Allí un cliente fue a pedir una milanesa, o sea, un filete empanado, y como el, último que quedaba se le pasó un poco al cocinero, decidieron ponerle una loncha de jamón york, tomate y queso y pasarlo por el horno. El cliente quedó tan satisfecho que incluyeron el plato en la carta. Espectacular, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por seguirnos, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!